За. За сайн мэцэнэ Big Big Family эхэлж байна. Өнөөдрийн Big Big Family монголчуудын минь хайлт хүндэлдэг, бахархдаг нэг мундаг бүсгүй оролцож байгаа. Тэдний гэргүй л <coughs> тэдний гэр бүл нь хамтдаа оролцож байгаа. Тэгээд энэ юмхтэй би яг одоо шууд танилцуулахгүйгээр та нартай шууд уулзлаа гэж бодлоо. Зочин маань яг одоо хуцаа хүмүүсээ бэлдэж байгаа. Харин бид нар болохоор өнөөдрийн зураг авалтаа зочных нь гэр бүлээрээ ажилладаг. Хоон гэдэг ресторан дээр ирсэн байж. Энэ бол манай төчний гэр бүлийн бизнес. За бид нэр одоо тэнцээ суух чинь үү? Хаан суугаа тийшээ. За сайн уу? Хүндрэлтэй. Амар хүндрэлтэй. За сайн байна уу? Ээждэг ямар юм бэ? Намаас хүндрэлсэн байна. <laughs> <laughs> <laughs> За одоо энийг яаж томсох шүү гэж үзээгүй шүү дээ яана. Одоо охинтойгоо хамт суугаад одоо ярьж. Мэдгүй шүү гэдэг хатууд. Эхний хоёр өмнө талаа ярьна. Өөртөө аваа явчих уу? Таны мэддэг л мэдлээр юм да. Гарсан мэддэг юм. Тэгвэл байна. За сайн байцгаана уу? Big Big Family эхэлж байна. За Big Big Family маань одоо нэгэн сайхан бас ресторан дээр ирээд За зочныхоо одоо гэр бүлтэй аав ээжтэй ингээд суугаад явд нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За тэгээ энэ бол одоо энэ удаагийн зочноор бол Монгол улсын гавьяач үжигчин за би бүр Монгол улсын хамгийн залуу гавьяач гэж тодорхойлж хэлэх дуртай. Ануужингийнхаа аав ээжтэйгээ цуг За тэгээ гэр бүлийнх нь бизнес эрхэлдэг энэ сайхан ресторанд нь одоо шинэхэн ресторанд нь ирээд ингээ байж байна. За тэгээ манай өнөөдрийн Big Big Family-д оролцож одоо өөрсдийнхөө дурслаг бүх юмыг одоо яриг зөвшөөрсөн аав ээж хоёрт нь ихлээр баярлаа гэдгийг би яа. За тэгээ ануужиндаа бас ингээд бас энэ нэвтрүүлгийг бас хүлээн авч те гэр бүлээрээ оролцох энэ боломжийг бидэнд олгосон маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Ануужинд ятгалгаар ирлээ. <laughs> Өмнөх олон юм нэвтрүүлэгт орж байгааг байхаа тийм ороогүй тий. Тэгээ битээрт ингэж гоё спешиал баяр одоо зөвшөөрсөн баярлалаа тийм. За аав ээжтэй нэхлээ сайхан танилцъя бид нар тий. За бас эхлэх. За намайг Таштэмбэрлийн хотын тус гэдэг. Аа. Ер нь юугаараа Айлаас 11. Айлын 11 хүүхдийн шүү. Оо. Хм. Их олон хүүхдүүд. Хүүхдтэй айлтал өссөндөө. За. Манай ээжийг аа мэмсрэн гэдэг. Аа. Тий. За яг олол өссөн өссөн. <laughs> Ээж чинь 8 улаа, 6 улаа тий? 8 улаа. Тий 8 улаа. Ерөн их олон хүүхдтэй хүмүүсийн Бэр юу асуудал юм байна шүү дээ тийм. Намаг ануучин гэдэг. <laughs> Айлаас хоёруулаа. <laughs> Хоёулаа байрлын багна. Тий. Аха. Ахтага. Тий. Ахтага. Тий. За Big Big Family бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар битээр ерөөхдөө хайгаа яваад. Тэгээ гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр яг үүндээ бас яг энэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бидний сургуульд байхад чинь нэг олигтой юм заадгүй юм байна. Аа дээрэс нь бас аав ээжүүд маань бас тодорхой нэг юм бас хилж өгдөггүй. А гэхдээ ерөнхийдөө бол ингээд цаагуураар бид ингээд хүмүүжүүлээд идэг. А тэгтэл ингээд нөгөө он цаг хугацаа өнгөрөх тусам одоо таны багд авсан хүмүүжлийг одоо яг ануужийг хүмүүжүүлэх гэхээр одоо үед арай болохгүй. За тэгээ анууж маань хүүхдтэй болоод яг ээж аваасаа авсан тэр хүмүүжлийг хүүхдтэй одоо энэ 21-р зуунд хүмүүжүүлэх гэхээр бас ингээ болчихгүй ингээл үе үедээ бид нар энийг ингээ шинжилээ сураад авах хэрэгтэй юм шиг ажиглагдсан л да тийм. Тийм. Тэгэхээр та хоёр маань бас ингээд олон хүүхдүүдийн одоо олон ах дүүтэй юм одоо айлын хүүхдүүд болжсэн байна. Тэгэхээр тоор маань багийнхаа ээж аваасаа авч үлдсэн хүмүүжлийнхэн талаас нэг сонирхгүй тэр их сонирн байна л да бидэнд те. Заавас ихэд заавал 10 хүүхэд 11 хүүхдийн одоо 9 гэн гэдгсэн. Тэгэхээр тэр үед таны аав ээж таныг яаж хүмүүжүүлж ирсэн? Ер нь тэр олон хүүхдүүдийг ер нь одоо ингээ бид нар ингээ бодохоор 11 хүүхэд 10 хэдэн хүүхэд төр ихэрч айгүй их ингээ сонсогдоод байгаад байгаа шүү дээ. Яаж хүмүүжүүлж болгоод идэг байсан юм? Манай аав бол цэргийн алдар спорт клубын ажилт байсан л да. Залуудаа. За. А тэгээд гадаад дотоод руу их явна, тамирчи авч явдаг, буцаад гэрт бараг үзтгэн ховор. А ээж болохоор тэр социализм үед чинь өөрөө яадаг штэ. Нэхмэлийн үйлдвэр гэж байдаг. Нормын ажил хийдэг болохоор ажил гээ ажил гээ тэгээд нөө шүний ээлж гээд шүний хоёр цаг буудаг. Тэгээд ер нь бол энэ олон хүүхдтэй айлын том том хүүхдүүд нь дүүнрээ ингээд төсгөөж явчихдаг. Тэгээд тиймэрхүү л байсан. Гэхдээ яг бид нар ч нөгөө нэг тэр үед ч нөгөө юу яана л да. Одоо ихч ах эдрийнхөө өгөндийг сайн авдаг. Тэгээ хай болохгүй бол нэг их захнаар бас зодно шүү дээ. Тэгээд ингэ томоотой байхгүй болохгүй. Тиймэрхүү маркаар юм өссөн дээ. Манай бол энэ хүүхдэд гар өрж үзээгөө. Тэнд хүүхд зод. А ээж болохоор жоохон аашилдаг. Загиндаг, өгөлдөг гэсэн үг тийм байдалтай. Тэгэл ах эгчнэр нөгөө нөгөө ерөнхийд нь хүмүүжлэл ингэ явчихдаг. Тиймэрхүү л байт юм л. Тийм л хүмүүжлэлтэй одоо өссөн. Тэгээ багаас ингээд ажлын ажил гэрээний ажил чинь дандаа хуваартай. Би их л одоо энэ хашаа доторхоо шүүдэн ийм жижигхэн чулууч үлдэхгүй ингээд шүүдж зингэлдэг. Гадаах ингээд ус түлэнийхээ ажиллаа ингээд хийждэг нөө эргэтэй гэдгээ. А эмэгтэй хүүхдүүд нь болохоор гэр доторхоо ингээд сайхан цэвэрлээ. Ингээд явждаг. Тэгээд хорооныхаа 10 гэр 10 10 гэрийн нахлагчж байдаг байсан. Оо за. Тэгээд тэр 10 гэрийнх нь тэргүүний айл майлэр одоо байгуулалтаа манайх сонгоо ажил явуулсан л та. Оо ямар гоё. Ажилтай ажил. Тийм ер нь аюу ажилласан бүгдээр ажилласан хүмүүс байхгүй. Хурдан хөдөлгөөтэй. Тэг мундаг хүмүүс шүү дээ манай ихэнх нар бол. Би болохоор яг бай манай ээж аав хоёр чинь манай аав чинь ааны дөр баз диспетчер хийжсэн. Тэгээ манай ээж болохоор хүүхдүүдээ хараад гэртээ байдаг гэсэн Тэгэл одоо яг л чинь ээж л хүмүүжүүлсэн шүү дээ. Өглөө агаал хүргээ орой агаал аав ирж байгаа ч. Тэгэл яг ээж ч одоо тэгэл бас өнөө санаа. Өнөө санаал тэгэл нөгөө сүм мөгөө борлуулна. Тэгэл тэргээр нөгөө нөгөө юу хийн штэ. Өрөм тарах. Өрөм тарах хийн тий. Тэгэл гэтээ манай ажиг э, бас их ажилласан хүн байсан. Тэгэл э, бид нарт бол хоол ундын минь сайхан хийж өгнө. Тэгээд одоо ер нь бол одоо бодоод хаа дээр нь сайхан сэтгэл Тэ янз бүрийн вирусо тийм стресс стресс байхгүй одоо нэр шиг тэ. Тийм байгаа юм да хангалуун, сэтгэл хангалуун хэдэн хүмүүстэй сайхан өсөгч нь янз бүрийн одоо муу зам байхгүй гэдэг лээ тэ. Одооноор бол тэ тийм сайхан сэтгэлтэй сайн хүмүүс өссөн. Тий. Тэгэл одоо яг тэрний нөгөө нөлөө гэж бас бай. Бид нар одоо тэгж хүмүүсэн одоо хүүхдүүдээ одоо арай өөр өөр төвшөнд болсон ч гэсэн бид нар тэр суурийг ол тавихгүй шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдээ яг тэрнийхээ зүгээр хүмүүжүүлнэ. Яг анууч энэ төр болохоор мэдээж айлын 2 ноёрхон хүүхдтэй бид нар чинь айгаа цөөх цөөх хүүхдүүдтэй байгаа шүү дээ. Бидний үеийнхэн ерөнхийдөө л анаа тийм 2 муу 3 хүүхдтэй л болж байгаа юм чинь. Тэгэл яг тэднийг нөгөө чанартаа өсгөн л гэж боддог гэсэн юм л. Тэгэл гайгүй чанартаа балсрызмшүүлжээ тий. Тэгээд одоо юм одоо ийм юм зүтгэж байгаа үед нь одоо бид нар э, тэрийн аягууд юм дэмжиж бэмжил одоо ер нь бол тэгэл тэрний төлөөлөхгүй гэсэн тоо. Тэгээд ер нь бол суур хүмүүжилд одоо эцэрхийн авсан суур хүмүүжлэг бол эднэрт бол заавал өвлүүлж байгаа шүү дээ. Тий. Тийм болол одоо э, бол тэгэл манай монголчууд ч ерөнхийдөө бас сайхан сэтгэлтэй идэв шүү дээ. Одоо ер нь бол өвд эцэн л юм шүү дээ баш тий. Тэгж л гаддаг шүү дээ. Маань одоо ингээд харахаар ингээд ерөөхдөө ингээд аав ээж нь биеийг даалгах тийм одоо тийм тактик гэх юм уу тийм хүмүүжлийн аргыг хэрэгжилж исэн юм шиг харагдаад байгаа байхгүй манай имэж гэсэн ээж ингээд ярилцаад бид нэг гэхээр ерөөхдөө ингээд ах нарт нь эгч нарт нь ингээд дүүнэрийг хариуцуулаад гэж Нөгөө хэд нь юу гэж л ингээл байнга ингээл зурлаа яваадах хоолох үед нь хоолчоод ингээл тий. Тэгэл ингээл өөрсдөө тэнд ингээл нэг байгалийнхын юугаар ингээл биеийн даалгаад бүх юмтай танилцаад болохгүй мэдхгүй тий чадахгүй ингээд сурж явж исэн юм шиг санагдсан. Тэр нь биеийг даалгаж хүмүүжүүлэх Одоо ингээд бид нар эргээгээд ихээр хүүхдгийг айгүй их ингээд зууралдаал, тэврээлтэй ингээд тэр яаж ийн, энэ яаж ийн гэдэг ингээд <laughs> биеийн даах тэр болцоог нь олж чадахгүй байгаа юм шиг хүүхд талаар тэр Харин тийм юм байна тий. Тэр чинь тэр чинь 11 хүүхдээ одоо бүгдийн тийм эсвэл чадахгүй шүү дээ тий. <laughs> Тийм гэж аахгүй шүү дээ. Ястад дээрээсээ доош гал хүмүүс идчихэж байгаа юм чинь тий. Тэгэхээр энэ өөрөө биеийн даалгавч хүмүүжүүлэх юм чинь айгүй давуу талтай юм шиг надад санагдсан л та. Энийний давуу тал ч гэдэг юм уу энэ талын имийг одоо тоо юм маань бас нэг жоо хөшөө дэлгэрүүлээд өгөөч гэж. Би бас нэг юм хаарс анзаараад тэгээд яг миний анзаарсан нэг юм гэх юм бол нөгөө нэг одоо гэх би одоо ингээд одоо аавынхаа буюу өвгөтэйгөө уулзч байгаагүй мөртлөө ингээд зургийг харахаар надад нэг тийм амар амьдралд амар хайртай хүн шиг санагддаг байхгүй ингээл бүх зураг нь дандаа ингээл инээцэн. Тэгээл бүх зураг нь ингээл дандаа ингээл хүмүүстэй хамт олонтойгоо ч юм уу те. Ингээд зураг өвөөгийн зургийг ингээд харах болгонд дандаа тэг санагддаг. Тэгэхээр нэг юм юмыг нөгөө нэг амар байгаагаар нь хайрладаг те хэдүүлээ гоё мөнгөтэй олгол аим гоё хоол аваад идчихдэг байхгүй бол бөөндөө өсчдөг ч юм уу те нэг юм байгаа юмд амар олон ингээд нөгөө олон хүүхэдтэй ч гэсэндээ те ингээд айгу тэднэрийн аим байгаа юмд аим сэтгэл хангалуун өсөх гэж амар хичээсэн юм шиг санагддаг байхгүй. А би яг нөгөө имээгийн имээтэйгээ ээжийнхаа ээжтэй буюу имээтэйгээ бол бас манай ээж чи яг ээжээгээ хардаг гэсэн учраас яг айгүй олон жил бид нэр хамт байсан. Тэгээд нэмээгээс яхад болохоор манай эмээ болохоор надад айгүй тийм нөгөө гэгээлэг. Тэгээд эмээ ингээд бас бас яг тийм тэгээд нөгөө ингээл өө миний охин чинь тийм болно, нэм болно, нэм гоё болно, ингэн тэгнэ гэл миний охин чинь өө гавьяат болно гэл амар тэгдэг. Тэгээд би багт өө тий 18 та гавьяат болол 25 та ардын жүжигчин болчих гэж томрол тий мэдгүй шүү яг үнэндээ бол би тэр гавьяат нь ч үгүй тий мэдгүй ардын жүжигчин ч үгүй тий мэдгүй Тэгэл имэйл мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэ нөгөө амны бэлэг гэдэг юм амар гоё байдаг. Ингээд юмыг дандаа гоё өрөөдөг те. Тэгээд юм тархинд нь юм дандаа гоё сайхан юм суулгаж өгдөг. Тэгэл нөгөөтг нь ингээл яг би ингээл гавьяа даг авахад ингээд мэдээч ингээд сандраал амар ингээл зөндөө одоо эмоц одоо эмоцод ингээд давцчихсэн ч гэсэндээ Ягаад ч юм нөгөө айгүй олон жил имэтигээ нөгөө тгээ ярьцсан учраас нэг л тотон ч юм шиг те нэг тийм энийг ийм юм хилжсэн юм шиг санагддсан байлээ. Тэгэхээр тэр бас айгүй нөгөө нэг а хүний хүмүүжилд айгүй чухал юм уу? Юмыг нөгөө яг хүүхэд амар хардаг штт те. Тэгэхээр би одоо ингээл өгөөгөө хараад амар ямар мундаг юм бэ гээл те. Одоо манай эмээгээ харахад би бол шүтж байгаа байхгүй 11 хүүхэд төрүүлж штт те. Баян гэж ирэмсэн байсан байгаа шүү дээ. Төрүүлээд гаргаад нэг аа гарантай болгоод жирэмслээд тэр чинь бас эмхтэн үний бол амаргүй даваа штт те. Тэгэхээр тэрийг ингээл өгөө Тэгээ надад сүйд тэгж хэлж ирсэн. Өө тэгэл жирэмсэн болчлоо гэд тэгэхээр нь өө тэг миний ань бурхнаас ирж байгаа билгийг бид нар хүлээж авна штэ гэд тэгээд тэгээл имэн заа гээл тэгээд дөрвөлээл ингээд өсгөөл ингэж явдаг байсан. Гэхээр эн чинь нөгөө юмиг амар те ингээд нөгөө хөнгөн үлээдэг те тэгээд өөрчлөхгөөд те тэгээд дээрэс нь нөгөө ингээд биднэрт үлгэр дуурайл болж авах одоо ингээ харахаар тий бид нэр ингээл өгөөгөөсөө тийм эмээгээсээ тийм авчиж ин тий ингээд тэгэхээр ерөөсөө хүн нөгөө хүүхэдд болвол ерөөсөө аав ээж эмээ өвөөгийнх нь тэр нөгөө зүгээр энгийн гаргаж байгаа зан ааш тий тийм юм амар чухал санагдсан хүүхдийн үед ээж аавын үед анхаараа гэж хүүхдийн үед бол сайхан нэг э, юу исэн штэ нөгөө YouTube дээр нэг юм бичлэг байсан. Тэгсэн чинь аав нь өөрийнхөө яг яаж өсөж исэн тухай зураг бичлэгнүүдийг хүүхдэд үзүүлээд 5 настай хүн тэрийг үзээ уйлаад Аавыгаа аава та юм ядуу үсэвүүл гэвэл юмнууд нь байхгүй өөрийнх нь одоо хэрэгэлдэг бүх юм нь аавд нь тухайд байгаагүй дээ тэрийг зурагнаас хараад аавынхаа өсөн орчин орчныг хараад бүр ингээд амар ойлж мэлээ. Тэр нь бол ерөөсөө ядуу биш шүү дээ. Ядуу биш. Ерөөсөө хүүхд бол тэр нэг амар жаргажил өсөж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Бид нар бол тэгж л жаргажил өссөн. Бид нар бол одоо одооных шиг тийм одоо тийм тэр байдлаа зарим айлууд өдрийн 2 чоол идэхгүй шүү дээ Тийш. Тийм, тэгж л байсан ш. Тэгсэн мөртлөө бүгд жаргалжд амьдарч байгаа. Тийм, тэгэхээр нөгөө э, тэнцэнээс болохоор би ингэж ойлгосон нөгөө э, биеийнхээ харьцуулах юмнууд нэх байхгүй одоо одоогийн шиг нөгөө сошиал маркетинг фейсбુક өдр гэж байхгүй мэдээдтэй зураг сарын тэрэн ховор тийм болохоор нөгөө хин энтэйгээ нэ хаа холын тэр хүнтэй өөрийгөө харьцуулаад ах шаардлагагүй тэгэхээр айгүй байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун амьдардаг байсан юм болоо гэж утсан яг үн тийм яг тэр бол айгүй хүүхд байх үед чинь ингээд социализм юу өмсөж байгаа готлууд нь хүртэл 45 готл гэж бүгд жигд. Авар намрын болтыг гээл бүгд жигд. Ер нь иймэрхүү маркаар л хуц өмсөн шүү дээ. Тэгээ нэг ангид ингээл одоо ингээ орч хин хин адилхан бодлын үедээ явдаг. Адилхан 45-ын готлуудтай ингээ явж байдаг. А тэгээд хүүхдүүд чинь ингээд би л баахтанд өөрөө тоглоомоо хийдэг гэсэн. Дууны юу агаал төмөр дугуур түрээл тэгэл модоор ингээл буу хийгээл Аль болохоор ингээд модоор сэлэлж юм уу те. Ингээд хийдэг байхгүй. Тэр нь нуур байна шүү. Тэгэхгүй нөр тэр олон хүүхдээ айлын үн чинь өөрөө тэндээс дэлгүүрээс тоглоом авд. Дэлгүүр чинь бас их тоглоом бас э, байхгүй. Тэг бай ховордуу те. Тэгэр ер нь тоглох юм юм өөрөө тэндээ сэтгэж хийдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр нь бас нөгөө ингээд юм хүн бодох, юмыг ингээд нэг зүгээр энтгийг биш, энийг даваад харчих те. Ийм хүмүүсийг бас ингээд жоос бодох тийм ухаан бас тэр үед сууч л байсан юм шиг байна. Аав тэг юу гэдэг лээ? Цагтлаггүй хөтэй юу гэдэг лээ? Биирдэг байхгүй. Хүүхд ингээ өөмөл гээл өөмөлдөг шүү дээ. Тэгэл хүүхдүүдийг өөмөлөхөр аав ээж нь битүү өөмлөөд ингээ загнаад гэдэг. Би тэр юуроос загнаж хэрэггүй гэдэг. Яагаад гэвэл тэр хүүхд хүүхдийнхээ ажиллаа хийж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Өөмөлнө чи тэрний л ажил. Өглөө босоод өөмөлнө орой ядраал унтна. Аа бид нар өглөө босоод ажилдаа явна. Орой гэртээ ирнэ. Яг адилхан. Тэр үнийг ажил нөхгүй. Би шүү дээ ямар хэвээр загнаад байгаа байхгүй. Би хүмүүс тэгээд би бид чи ажлаа хиймээр үү? Тий. Хүүхдийн ажлыг хийх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр ажил л байхгүй юу? Толгой нас тий. Хөгжиж байгаа шүү дээ. Хөгжиж байгаа гэдэг аав гэдэг байхгүй. Дүрсгүй гэж хүүхд гэдэг. Тэр дүрсгүй биш байхгүй. Тэр ерөөсөө яавал би өвөмлөгт яавал би ингээд өөрийгөө зугаацуулах юм ингээ өөрөө хайна гэдэг чинь тэр тэр дотор ингээд айгүй бодцдаг. За би тэгвэл ингэн ингэвэл ингээл аа биднээс илүү их юм бодол ингээл тэгэл яаж игээл нөгөөдхөө ингээл тоглоал ингээл өөрийнхөө сэтгэлийг амраагаал өөрөө тайван болчдаг тий. Тэгэхээр яг хүүхдийг өмнөлтний ер нь би загнахтын дургу манай аавч тийм байсан юм шиг байна. Ер нь намайг ер нь загнаж суудаг ахалтан. Тэгэхээр хүүхдийг бол ер нь яг чөлөөтэй Гэтэ ерөнхийд нь бол хямд өөмөл за өө ажиллаа хийж ингээл ямар гүүнээс үсрэх гэж яхад наа яах вэ ажиллаа өөмөлж байгаа гэх юм нүдний одоо ингээд өөрөө дотор очин тэ аюулгүй аюулгүй очин тэ одоо мянган тийм аюул дундуур ингээд ер нь явдаг гэж юу яриад идэв юм л та тэрийг л хазгаал яах юм бол одоо амин талтаа ч юм уу тэ тэрүүтэй л хүүхд хэлсэн бас их айгүй аюул дундуур явна штэ тоглоом тэ янз бүрийн юм аюулыг мэдхгүй зөвхөн тоглоомн дээр л анхаарал тэ ингэж чигээл тогтоо уцч яддаг юм уу те. Одоо нөгөө нөгөө бид нар чинь нөгөө утасны нөгөө цэнгэлэгч хамаагүй залгаатай орхидог тэрийг амд амд тогонцвол тиймэрхүү юмнаас бол бид нар эцэг их нь харж хамгаалах хэрэгтэй. А тэрнээс өөрөө энэ өрөөнд дотор сайхан өнгөлөөд ингээд орон дээрээ дэвчихвэл яг уу тий тэр хүн тоглолцдог тэрийн жоохон чөлөөдөд чинь аль их үүмлэх тусмал тэр толгоогоо аль их ажилуулчлаа гэсэн үг гэж би ойлгов. Одоо ингээд таны та хоёр аав ээж хоёрын ингээд одоо баад хүмүүсийн үг ингээд сонслоо. За ингээд анучман дээр ахтаа гэдгсэн тийм. Тэгэхээр та хоёр маань ингээд за гэр бүл болоод анхныхаа хүү гарлаа. Аав ээж боллоо тийм. Тэгэхээр бид нар чинь бас ингээд нөө хүүхдүүдээсээ бас айгүй их юм сурж авдаг юм байлээ. Тэгэхээр та хоёр маань хүүгээсээ хүүгээ төрүүлчээд хүүхдээсээ өө ин чи ингэдгий биш үү гэж одоо мэдэж авсан сурж авсан юм юу байсан бэ? Тэ? Тэг мэдхгүй байсан юм а тэр хүүхдэрээ дамжуулж мэдэж авсан юм юу байсан бэ? Тэрийг нэг хуваалцаач. Тэгээд бас анх аа болж исэн, анх ээж болж исэн тэр сэтгэлдээ бас нэг гоё хуваалцаач тий. Би зэргийн алуу зүв байл хасаа. За. Тэгээд намайг халагдахын урд жил манай хүү төрсөн л дөө. Тэгээ намайг э, би нэг чөлөөгөр ирээд тэгээ хүүтэй болсон гэх. Тэгээд нөгөө дарагтараа ярьж байгаа бас ам чөлөө аваад. Тэгээд нэг энгийн хувцас дээр өсөж жагаад. Тэгээд богоон дор наашаа энэ тэгээд тэгээ хүүдэрээ э, хүү гарцсан. Тэгээд эхт нөгөө манай э, хүү чинь том хүү чинь чихний хөвдөд. Аа. Тэгээд би нэг 7 хонос юм. 7 хоногтой ингээл ингээл чих өвж байгаа хөвгт ингээ босоогоор ингээ тэрэл шинж ингээл би тэрэл Тэгэл айд болохоор нөгөө их нэрээ унтуулах гал те бас нэг ирцэн чи би цэргийн хүн те бас тэгэл 7 хоногийн дараа очиод би баг сар газарм догонцсон шүү дээ. Тосоныг ядгаан дөрцөн. Тэгээд би хүүхэд бол энэ өвдөх зовох үед бол айгүй хэцүү байт юм гэдэгт би ойлгосон байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ зэрэгс тэгээ би жилийн дараа нэг ойтой байхад наалгажсэн л дээ. Тэгээ би ер нь бол энэ хандаа ингээд сайн тусалж явах хэрэгтэй байна. Тэ? Энэ одоо энэ ийм хэцүү юм гэж би ерөөсөө мэдээгүй шүү дээ. Ийм байдгийг би ойлгож явцгаа тэгээд тэнд байхдаа тэгээд сайхан унтаж амраа тэгээд ер нь боодсон л тоо. Тэгээд ер нь айд болохоор одоо тусалж айд болохоор хажууд нь ингээд дэмжиж ингээд өс цуг өсгөх тэ ингээд одоо айл заав ажлынхаа заваар ингээд ингээд айд болохоор л энэ хүнийг амраах тийм юм л би бодож явдал. Тэр анхны хүү хүү гэхэд бол үнэхээр одоо бас сэтгэл өөдрөг байсан л даа ингээд одоо удам залгах тий. Хүүтэй боллоо гэдэг тий. Тэр хүү гарч ирэх юм чинь тэгдэг юм байх тий. Ээж тийм. Зяа. Би яг 20 настай бол төрж байгаа юм чинь. Яг өндөө бол өөрийгөө амар том болсон гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд ээж аав хоёрт бол тэгээд жоохон тийм харагдсан шүү дээ. Тэгээд жоохон юм байсан. Тэгээд их тусалсан л да. Тэр хоёрын хүчээр өсөж байгаа байхгүй юу юм бол тэгээд нөгөөдөл нь тэгээд юм гээл ингээл туслаа. Тэгээд одоо жихэн үлддэг хөлт бас нэлээ олон сараас зарж байгаа юм шиг. Тэгээд шүн үлддэг юм л шүү дээ. Тэгээд яхаа тэгээд Басан басан. Агаах заваач. Би ч гайгүй. Миний чих гайгүйсэн. 7 жилийн дараа ирсэн. Тэгээд ахантай болсон. Маш их баярлал шүү дээ чинь. Ахын хүн хайртай э, болж байгаа юм чинь. Тэгээд э, яг аа маань бас нөгөө ахантай болсон гэдэг бас их э, өөрт нь хантай. Гэртээ үлдэж ерөнхийдөө бас эцэг бас эртөө хөтөг бодвол араас илтгэмсэг нөгөө ойрхон байт юм л шүү дээ. Тэгээд аач энэ байл байлжл байсан. Хөө ахантай болсон. Би ануцаг төрөхөд нөгөө хөдөө байж байгаа. Ахаа увсад байж байгаа. Тэгээд нааша хоёр шиг бургон бариад тэр үе чинь зам маань бол шорон зам шүү дээ. Тэгээд айгүй ягаад тэгэл ирсэн манай хатам ээж төрсөөн гэж. За ямар хөвгтэй болсон хүү гэхээр аа за тэгээд ачаа мачаа буулгаа гэж хэвгүй. За за за охинтой болсон гэдэг юм. За энийг нөгөө нэг цуг нэг 2 3 хөвгтсөн тэр энийг хийгэрэгэл хүүгээ дагуулаад шууд имдэг. Яг гэдэг гороо дахын цоггоос ингээл царайг нь харуулж нэгээс ингээл улаал юм харагдаж байгаа юм чи. Энэ охинсна нөгөө яг хүүтэй хүн чинь яг охин гэж хүссэн байдаг. Тэр үчи ямар нөгөө нэг одоохоо шиг нөгөө нэг хүүс тодгоор байхгүй. Ахаа. Тэгэл энэ чинь баг нөгөө нэг өөрөө ингээл дөрвөн бих буугаад таа. Тийм. Охин нөгөө. Ахин гэж хаяад. Тэгээд анхан гэхээр ингээл айгүй сайхан гоё болол явчихдээ юм л. Тийм ээ, күүтэй болохоор тий өмнө. Тийм. Бүх ахын дараа болж байгаа юм чинь бүх хоёр тий. Анаужин яг гавьяат гэсэн одоо шинэлэг явлаа, цолыг явлаа. Цол гэж хэлдэг үлээ би буруу хэлчихв дээ. Цол. Тийм тий. Гавьяат гэсэн цолыг явлаа гэд тэр мэдээг дөнгөж сонсоод яг ямар сэтгэл төрж исэн бол аав ээж хоёрт нь. Наадтууд айгүй тийм гоё эс. Ягаад гэхээр нөгөө нэг одоо би ануужингийн нөгөө нэг хөдөлмөрийн аягуулсаа мэддэг байхгүй. Ягаад гэвэл би өглөө хөрөж өгдөг. Орой би 10 цаг сургуулиас нааддаг байхгүй. Тэгээ би чинь ануужин чинь бас 8 цагт тарна хаа гэж чи би 8 цагт очиж зогсож байна. Тэгэл 10 хүртэл хүлээж байгаа. Гадаа тэгэл хүлээгээд. Тэгээд ерөөсөө одоо эдгээр юм байхгүй энэ хоёр хүлээлгээ сургацсан байна. Би одоо ийш тийш орох ингээд хүлээгээл ээж. Тэр нэг бол дан батлахгүй. Яг бухимдах юм байхгүй болсон. Тэр бухимдах юм ин анууж ажиллаж ажиллаж. Бүр айл идэжтэй. Тэгээд энэ чинь нөгөө өдөржингөө ингээд балетын урлаг гэдэг маань өдөржингөө ингээд одоо манай энэ Монголын балет өдөржингөө ингээд бие ингээд чангалаа. Тэгээ бэлтгэл хийж идэв. Тэгэхээр Би өдөржингөө бие чангалууд байхгүй шүү дээ. Ядарч өгөхөд. Тэгэхээр бид чинь өдөр болгон тийм бэлтгэл хийдэг юм болохоор балетын урлагийг би бол айгүй хүнд урлаг гэж ойлгосон. Тэгээд би энэ э, охиноо ингээл заавал ингээл тосно өглөө хүргэж өгнө. Тэгэл орой ирэхт нэг хоол ундын ингээд хийж өгнө. Манай хань болохоор э, массаж хийн хөлөнд нь халуусан дүр. Ер нь биеийн имчилгээний тал дээр хань э, манай хань явж идэг. Аа гид содоодны тал дээр би явж байгаа. Хуваагаад багт. Тийм хуваагаад. За юу гарч ирж гэнэ үү гэж би хацаар ярьсан. Тэгэхээр манай ирээгүй л ярина гэдэг байхгүй. Тэгэл за одоо гарлаа гэх юм би шууд байнд нь ус усын хийдэг байхгүй. Усын хийгээл тавьчихна. Тэгэл ирээл амар шууд жоохон юм идүүл идүүлж аваад тэр хоол малын аа бэлтчихдэг чинь. Тэгэл шууд байнд оруулаад тэгэл анаа бүх булчингуудаа ягаал халуус бас нэг бие ингэж сайхан яг кефтер тэгтэж байдаг. Тэгэл нөгөө арх мархаар ингээд бүх бие ингэж харчиж байж өгнө. Гарч ирээд нөгөөдөг чинь бас юм бас болоог баа шүү дээ. <laughs> Тэг тэр нь тэр даацыг автал бас амар бас аюу олон жил зарцуулт юм бэл. Тэг яг яваандаа ингээд яван яван чангараал гэдэг юм бэл. Тэгэл бүр одоо бол юу нэг хөрх нэгтгэхгүй шүү дээ өөрийнхөө юу гэх. Тийм баг багт нь амар харчлаа шүү дээ. Тэгээд гараад юу гараад ирэхээр массаж юм. Хөл гарт нь сайхан массаж сааж хийгээд тэгээд сайхан халуун юм уулгаад тэгээд хөвтөлнө. Мм. Э, ер нь бол бүтээч удаа ануугаар нэг баг аягч болгож үзэл болсон ч тийм. Хоол модыг бол нэг э, гарын 5 хоног дотор багцсандаа ч гэж биш. Тэгэж хаал гэж. Аяг маяг л би угаасаа тийм заван ч болохгүй. Тэгээд одоо яах юм бол хоёр хүлэн сарвагаал араад иж байгаа юм. Аяг угаа гэж тийм ямар ч тийм байхгүй шээ. Яг манай энэ охин балет дууралт бас өөрөө чин сэтгүүлээсээ зүрхнээсээ дуртай. Тэгээ энийг ингээ өөрөө энэ дуртай юм хийхэд нь битээр айлуулах бас дэмжлэг маягаар тийм. Аа нэг ингээд одоо гадагшаа янз бүрийн садаарахгүй ганцаа эндээ ингээд яг чин сэтгүүлээсээ ингээ сайхан явах гэсэн зорилгоо төвж байгаа. Тэгээд гавья тавхт нь би бас их баярлсан л да одоо миний охинтэй одоо гадаадын тэмцээнүүдээс медалууд авлаа. Монголд болсон олон улсын байдлын тэмцээсээс Гран при авлаа. Солонгосоос алт авлаа. Энэ болгоо нөгөө гадаад оронд бол очиж тоглож явах үед бол гадаадын нөгөө тэр шүүгчнэр чинь гад одоо солонгосын шүүгчнэр ихэд гадны хүнд алтаа үе явуулахыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг аргагүй одоо хөөсөөр аргагүй тийм тоглосон болоо л өгж байгаа гэж би ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээ иймэрхүү иймэрхүү айгуу тийм одоо өндөр үзүүлэлт үзүүлж яах нь би хүний зөвхөн бол айгуу бахарх юм байл. Тэгэл омгшоол тэгэл гавья тавхаар би бараг дотроо ингээл ийм хүн дотроо үйл гэж яддаг шүү дээ. Тэр үе шиг ингээд сонь болоолсон гэж. <laughs> Тэг яах вэ? одоо манай Монгол улсын э, залуу улсуудаа бас тийм үнэлж чаддаг болсон байна. Энэ бол одоо цааш тийм одоо доороос одоо өрснөө бас залуу улсууд тийм одоо спорт хийх ч байж байгаа энэ бид нэг юм сонирхдаг. Эндний бас би баярлж байгаа л та. Сайхан байсан. Бом бахархал шүү дээ. Би бас нэг талдаарч байгаа ажил байсан айгаа залуу мал авчлаа гэ бас баахан хил амман болох вэ гэл тэ бас дотроо ажилласан. А тэгтээ бит хоёр бол одоо яг одоо яг охиныгоо яаж хөдөлмөрж ирснийг мэдж байгаа юм чинь. Тэгээд одоо өглөө гараад театрт очиод тэрний дараа ташлаа урагш руугаа явчихдаг байхгүй юу. Тэнд тэнд очиод тэгээд тэгээ эн чинь нөгөө нэг яг уралган бол яг хар биеэрээ хийдэг болдог шүү дээ тий. Тийм болохоор юмнууд яг өөрсдөө ингээ харж ирсэн тийм мэдэрч ирсэн болохоор бүгдээр бол үнэхээр баярлсан. Ер нь бол яг гавь байгуулсан гэн гавийг нь өглөө гэж атсан. Би нөгөө нэвтрүүлгийн ихэнд хамгийн залуу гэж тодтогч хэлсэн зүйлийг аа бас ёстой гоё хэлдэг. Чи Монгол улс цаагаараа ингээд гавьяат ардын хэрэг бид дандаа л хөгшин улсуудаар төсөөлж байсан. Монгол улс одоо энэ цаг үед үнэлдэг болсон байна гэдгийг дамжуулж хэлээд байгаа байхгүй. Тий, хоёрдугаар үеийн залуучууд уран бүтээлчид бүх улсуудад нэрээ бий ч бас болох юм биш тэг гэдэг урмыг бас өгж байгаа юм. Хоёр том юмыг тэнд ингээд хамгийн залуу гэдэг юм дээр одоо ингэж утх нь агуулагдаж хэлж байгаа маа. Ер нь бол тийм байгаа. Тий. За одоо тэгээд би бас хэлмээр л да. Одоо ануужин руугаа орё. Одоо ингэж хэлгээний тий. Ануужин хэр сахилахгүй хөхт байга. Тэгээд дээрэс нь энэ сонгодог урлаг гэдэг бол өөрөө эн чинь маш том философи. Өөрөө эн чинь гайхалтай зүйл байгаа тий. Энийг бол за би бол одоо тодорхойлж хэлнэ гэвэл одоо утгагүй байх бах тий. Тэгэхээр энэ нь дуртай болгож энүүгээр дамжуулж хүмүүжил аавна гэдэг өөрөө яг Тэ ямар хүмүүжлийн одоо арга юм дээр орж ирж хүнийг яаж төлөвшүүлдэг юм бэ гэдэг ануужин маань бас өөрөө ярих байхаа тий. Багасаа л ингээд явлаа. Сонгодог урдлагтай. Би ч тэгэл томатой хөхт байсан. <laughs> Юу нэ. Ерөөсөө <laughs> сэгдэж байгаа. Яг сэрэл хөхт. Тий. Ерөнхийдөө өөрийнхөө нөгөө багын юмуудыг сонсохор бүр инээ төрөд идэг. Тий. Тэгэл амар актер хөхөд байсан. Багада бүр аавын бүр амар улаан фэн амар бүр байсан. Ээж ямар сайн да надад хайртай болов гэж боддог байсан. Юу л ээж нь аавын зөв тэгээд аавынхаа талд ордог. Тэгээд хил аман дийлдэхгүй тэгээд нөгөө нэг ээжтэйгээ ингээл тий аавтайгаа ярьж мэрж байгаа нь тэгэл инэттэй инэттэй мэрэт. Миний нэг өнгөө идэг үстэй аа. Миний нэг юм баггүй. Дөрөвтэй байсан юм уу? Гуравтай. За дөрөвтэй юм аа. Дөрөв хүчсэн юм. Би нөгөө оройн дөрөв маруужаа аваад гэлтэй орд байхгүй. Аа. Тэгээ ануужаа өөр хийгээдсэн, миний хань өөр хийгээдсэн, манайх өөр хийгээд би өөр хийгээ болохоор маргааш юм хүнийг хахуулдаж нөгөө юу цэцэрлэгт нь авч явна гэд хөргөчн тийчихгүй. Аа хадгалаа. Өглөө би нөгөөдгийг нөхөх гээд ингээ хөргөчний хажууд ирээд яах ч байгаа аваад. Ваа маруужаа гэдэг гэсэн чинь Наа чи миний маруужаа. Аа. Миний хайц би таньхыг өчтөр юм. Юу саваа. Өө тийм үү гэж өгөөд байна. Тийм ээ шүү дээ. Дээр ястаа ямар сэргэлээ юм бэ? Тэгээ ингээд нөгөө манай нөгөө нэгийг нь том хичээх нь машин цугаа явуулсан донссон юм байл. Аа. Хичээ зөөлөн яваач гэл тэр үед бас 6 7 тойсон. Тэгсэн бас тавтаж байсан. Маа юу гэдэг юм чи маягдад буугаараа чи миний машин суучих. Тоглоом даадгүй юм уу? Иймэрхүү маркийн нөгөө нэг юм айгүй тийм сэргэлэн тийм хөөхтөөс. Жи Орос цэцэрлэгт байж байгаа тэгээ очоод Орос сургуульд ороод тэгээ тэндээ бас нэг бүжиг мүжиг юм хийдэг байсан. Тэгээд хөгжим бүжиг болсон байхгүй. Тэгтээ Орос цэцэрлэгтэй ч хамгийн намхан сургуульд ч хамгийн намхан юунд хөгжим бүжиг ч бас хамгийн намхан байсан шүү. Тэгээд яг хамаагүй жоохон орж байгаа. Насны жоохон. Тэгээд нөгөө яг өсвөр насндаа өсөв. Арай гайг болоод. Тэгээд яг хөө би болохоор ингээд өөрийнхөө янз бүрийн нэг сонсоор буюу имитрэд гэдэг байхгүй. Тэгээд Авто битээр нөгөө нэг машинд явна аав намааг ингээд бүр жоохон маасаа аваад хөргөж өгдөг. Бүр яг яс. Бүр одоо ч гэсэн тийм би одоо ингээл аавргаа янз бүрийн хэрэг юм гарвал шууд автоматаар аавргаа залгадаг. Аав хааны юу гэж ин аав тийм хэрэгтэй нь яах вэ хүү яах вүлээ гэл ингээл бит хоёр чинь нийлж бас пактлан тий ингээд тэгээ одооноос арай гайгүй болж байгаа. <laughs> Одоо нөхөртэй болж байгаа юм чинь тий. Тэгээд ерөнхийдөө манай аа болвол ялангуяа нөгөө ингээл машинтаа ингээл явдаг. Тэгээ би хажууд нь суугаад явхаар ингээд нөгөө 66 66 ч юм уу те 88 88 гэд ижил тоогоор тоглодог байхгүй юу? Хамгийн их харсан нөгөө нэг тэрэга нөгөө нэг ялдаг. Тэгээ ялахаараа яадаг вэ гэхээр аа бүгдээр ингэ гоё орой ресторанд оруулж хоол идүүлдэг. Аа аав ялахаараа яадаг гэхээр би аавын мөнгөөр аав зайдмаг авч өгдөг <laughs> өөрөөс идэн тэгдэг. Тэгээд нөгөө тэр нь яг ингээд тухайн үед яг тэгээ санагддаг байсан мөртлөө одоо том болоо ярихын сонсохоор нөгөө тоог нь сайжруулад тий. Дүр дээр дөрийг нэмээд 88 ч юм уу тий. Ингээд нөгөө тооны хичээлд нь айгуу сайжруулахын тулд ч юм уу ингэж нөгөө тийм юмын дадуулдаг байсан юм байлээ. Тэр нөгөө тийм санаа. Зарим тоочин гэдэг шүү дээ. Одоо 64 тий 64 37 гэдэг тоо байлаа шүү дээ. За. 6 дэх 4 нөхөр 10. 3 дэх 7 нөхөр 10 гэдэг. Тэгэхээр ингээд тэнж нэмээд хоёлаа яг 10 гарсан тоотой юу юм зарна. 2 2 10 тий. Хоёул 10 10 машин төрүүлж олсон хожил нөгөө ялагч болоо шөгөөд. Тэгэхээр энэ хүн чинь нөгөө тэр хооронд аягүй их нэмдэг. Тооны хичээл яваад юм шиг тий. Тэр сургаад дууссан. Тэгэхээр нөгөө нэг ямарч хүүхд өөрөө нөгөө нэг хүүхдийг ингээд за энийг нэмгээд ингээд ажилд зогсоод яваад бас их дургу нэмнэ дээ. А иймэрхүү бооцоотой тэгэл ийм юм дээр айгүй хурдан. Ер нь бооцоотой их үжиж шүү дээ. Багийн бооцоонд. Тоглоом юу ойлгуулад ирсэн байж тээ тоглоомор дамжуулж. Ер нь тиймэрхүү юмуудыг хаашаа тавьчихсан. Яа бодлаа. Оо ямар гоё бэ. Зөвхөн Монгол хоол байна да. Монгол тий. Энийг халд болчих. Тэгээд ер нь нэг тиймэрхүү юм аягүй хийдэг байсан. Тэгээд баг бахта бол аавтайгаа амар нөгөө ингээд нэг ингээд аавтай айгүйх нөгөө нэг цагийг өнгөрөөдөг байсан учраас ингээд тэгээд том болох тусмаа нөгөө эмхтэй хүн болоод ингээд ирэхээр нөгөө ээжтэйгээ бас илүү дотн болт юм байлээ ээжийнхээ заавар зөвлөгөөг айгүй сонсно Тэгэл би ч нөө зөрөөд бас тэгэл юм хэлэхээр нэхлээ шүү зөрөөд л чүлээж авдаг мөртлөө цаана аа нэрээ тихгүй дээ ч юм те тэгдэг тэгээ нөө одоо ингээ цаг явах тусам ээжтэй илүү татна болоод ээжийнхээ үгийг ойлгоод хөрөн ээж байх ямар байдгийг те ээж гэдэг хүн юу сэтгэдгийг гэдэл эхлээл тэгэл нөө илүү битэрч амар найз юм шиг байдаг тэгэл Ямар сандаа нөгөө нэг нэг FM-ийн ярилцсанд орох гээд тэгсэн чинь нөгөө тэднийхэн surprise байх гал бас нөгөө аав ээжээс нүг хилүүлэх гээд гэх тэг аав руу залгаад ээж рүү залгаад хийсэн чинь үгүй яана аав ээж хоёр тэгжээс одоо ингээд охиндоо хилмээр байгаа юм байна уу тий. Тэгээд ингээд бүр тоёд ингээд ерөөс сонсож байгаагүй юм гэсэн. Яна манай гэр бүл амар нээлттэй гэр бүл. Хамаг юм ярьцгаа. Хамаг юм үжи яриад ирсэн. Тэгээд нөгөө нэг ерөн асуудал айгүйх нөгөө ээж аваасаа заяг зөвлөдөг байхгүй юу би. Тэгээд аав ямар тий ямар зөвлөгөө өгч ийн ээж ямар зөвлөгөө өгч ийн тий. Тэгэл ингээд ингээл ах махтагаа ч юм уу тий ингээд ярихаар ерөнхийдөө бол би дандаа аав ээж хоёрын зөвлөгөөг нөгөө нэг эцэгийнхээ одоо бүр ингээл амар сөргөөчлөлтөд хийсэн юм ерөөсөө амжилт болдгоо гэдгийг аюу сайн ойлгосон. Тийм учраас олол ерөн бол энэ ч олон аймс илээсэн амьдрал үзсэн хүмүүс учраас заавал надаас хав илүү байгаа гэдгийг мэддэг учраас хийхдээ бол аав ээжийнхээ үгийг аюу сайн сонсдог байх юмсан гэж хичээдэг. Тэгэл заримдаа бас тэгэл эсэргүүцэл зарлаа шүү дээ. Тийм. Тэгтэл яг уу <laughs> аль хичээдэг. Тийм. Тэгээ одоо ингээд бодоод хахад дээр удаад одоо э, нэг олон хүмүүсттэй бид нар ч одоо нэг ээж амдаг ингээд тулмж иш байгаагүй. Тэгээд ингээд бүмчин бас ингээд зөвлөх юмтэй байлаа шүү дээ. Тийм. Одоо бол ингээд хүмүүстүүдийн оюун ухаан, санаа наймаар э, өөр болцсон тийм ухаантай болцсон. Одоо бидний юмээс харил ундаг болцсон баггүй. Тийм болохоор ер нь би миний адлаараа л хүүхдүүдтэйгээ зүрх сэтгэлтэй сайн харьцах хэрэгтэй гэж боддог. Ер нь бол одоо ингээл би бол ахын махантаа ингэдэж шүү дээ. Ерөөсө жоохон зөрүүдлэл ирэхээр жоохон хайчдаг байхгүй. За за тэгээд жоохон тэгээд нүг ингээд ивент явдаг. Ивент тэгээд бүр болохгүй өөртөө хийж байгаа. Тэгээд одоо бүр ингээд одоо цаад санааг ингээ яриулдаг байхгүй хоёул ингээд найцчиг өвөртө орчих штэ. Тэр аахгүй юм бүх юм ярина. Тэгсэн ингэсэн тэглээ ингээл ингээд ярьдаг байхгүй. Тэгэл тэний засвар шургуулаад нэг хоёр үг хэлээл те. Одоо энэ ч болохгүй энэ ингэдэг байхгүй юу. Тэр тийх ёстой штэ. Тийм биз дээ гэл ингээд одоо ерөөсөө одоо танаар ч гэсэн би бас бас зөвлөхөд бол хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлтэй л харьцах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо одоо дээр уу яшгүй одоо дээр үед бол яхад бид нар чинь бас нэг загнуулна шүү дээ. Хаяас чавч өртөн шүү дээ. Тий одоо бол бараг тэгэх хэрэггүй. Тохирохгүй тий. Одоо ерөөс ямар ч тох тийм юм бол ямар ч юм хэрэггүй. Тэрний хооронд хүүхдүүдтэйгээ сайн ярилц. Ингээд өдрөө заа чи миний өдрөө хаа. Би чи одоо ингээд сайхан ярилц хоёул сайхан ярилцээ. Гэл ингээд бүр тэгвэл бас амар бас зүрдлэн шүү дээ. Одоо бас тэр бүр нарийн юм ярихгүй. Тэгээл ингээл юм юм хийж байхдаа хажууд талдаа зогсоож байгаа. Манай хүн явсан. Би ч амар цаас. Наад ямар ч бод байдгүй. Тэгээд тэгээд хажууд талдаа зогсоож байгаа. Ингээд нөгөө чинь миний юм жоохон тусалж байгаа. Бүх юм ярьдаг аа. Тэгэл тэрний завсараар нь оруулаад тэр зөв энэ зөв тийм юм нэг бол ингээл хайлаа ингээл. Тэгэд ерөөс нь ерөөсөө тийм. Амар тийм. Том хүн 7 насны дөрөвдөг гэхэд амуугийн үе бас шал өөр болж байгаа байхгүй юу. Аа, хатаа өөр юм. Жог ингээл хүчтэй л явах юм бол бид нар ч ерөөсө шууд бүх юм нугаалж байгаа байхгүй юу. Тийм, тийм болохоор одоо амар тийм сайн сайн найзгал ах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд юу болж ийм сэтгэл санаанд юу болж ийм тийм тийм нэгэл одоосаа Аста зүрхийн зүрх сэтгэлийн уудалч л байж ах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь тийм байх хэрэгтэй юм байна гэж би одоо санаад байгаа. Тэр яг үний яа тэгэхээр ээж яг ингээл нөө өвөртлөөл намайг ингээл тэргээл орой унтахын өмнө ингээл за миний охин яаж инеж ин юу болж ин гэлтэй ингээл амар их ярилцдаг. Тэгээд яг үнэхээр хүн өөрийн мэдлгүй ярьдсан байлээ. Ингээд нөө амар одоо ч гэсэн тэр арга хэрэгэлдэг юм. Хэлж ин даа гэж бодчих гэсэн ярьдсан мэдлэл өртсөн баг. Нөгөө арга нэг хэлж ин даа гэсэн. Тэгээд Бодож байгаа байхгүй би болно. Аа за ээжтэй яг намайг тэгж ин да гэж бодож итэл нэг мэдгэл амнаас гарсан. Өө би юу хийж вэ <laughs> гэдэг шиг. Тэр шиг нэг ингээд бүр багын тийм нөгөө нэг юм амар тийм нөгөө ивэн юм юмд орсон болохоор айгүй тэрэн дээр айгүй нөгөө яд юм лээ одоо нөгөө ач холбогдолтой. Тийм. Тэгээд тэр нь болоод надад бол амар нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд хэцүү юмнууд байна. Заримдаа би ингээл балета боллоо гэл те. Хэцүү мэн онцгүй мэн энэ ч одоо чадахгүй мэн боллоо гэхээр ээж тэг тэг гэдэг. Тэгэхээр би уул нь би чинь юу яриа тагаан чи чинь тий ингээд зорьсон зориг марлаг гэдэг аймсэл гэдэг байх юм бол гэхээр тиг тиг гэдэг тиг. Тэгэхээр би ингээд амар сонирн байдалд ордог байхгүй. <laughs> Аа юу лээ гэх. Тэг боддог байхгүй. А нэрээ би юу илээ би чинь болохгүй юм ба штэ тий. Би чи яалаа даа гэл тэгэл маргааш өглөөс ирээл ингээл явдаг ч юм уу тий. Инхээр нөгөө амар цогцоолж нөгөө ивэр ингэж айгүй одоо ярилцдаг. Миний харгыг бүр ингээ мэддэг. Нөгөө нэг магистр хамгаалсан. Төрөөсөө юм чи. Би бүр төрүүлж байгаа юм чи одоо хүүхдээ нөгөө гарын нөгөө 10 хурш гэж мэддэг шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүн чинь нөгөө юу хат юм бэлээ А би ч н одоо нөгөө нэг аа ийшээ тавьчихсан. Ийшээ тавьчихсан. За. Бид нэг гоё хоолон өнгөрчж байгаа л явчих тээ. Надад тад өнгөрчтэй л байна. Хоолноос нь жоохон хийгээд. Тэгээ. Тэгээ. За тэгээ. За ярьж ярьж би хуваачих юм. За. Тэгээд нөгөө айгүй тэр айгүй чухал нөлөөтэй олчиж байгаа байхгүй ялангуяа эмэгтэй хүүхдэд нөгөө ээжтэйгээ бас нарийн нандин ярих юмнууд айгүй их байгаа шүү дээ тэгээд ялангуяа өсвөр насн дээр хүн чинь нөгөө болон болохгүй гэл аим ингээл ингэдэг шүү дээ нэг юм тэгэл ангийнхантайгаа ингэн тэгэл ингэн тэгэл <coughs> сайн бандд гарч ирнэ тий тэгэл нөгөөх нь ингэн гэл ингээл аим нарийн амби юм аюу хитэ олчоор нөгөө тэрийг ярмаар явч нөгөө зүрхшээгээд ярьж чаддгүй шүү дээ яг тэрийг нөгөө хүүхэд нь оролдлого хийх биш ээж нь өнгөж оролдлого хийгээд хүүхдээ нөгөө ирээ би ямар сайн тоглоод би одоо ерөөсөө манайх чинь нөгөө манай ах нэр хүүхдтэй олтлоо. Би чинь бараг 21 жилийн өмнө хүртэл нөгөө ингээд юу яхаг байхгүй. Одоо нэгт хүүхэд байгаагүй. Тэгээ би сайн мэддгээс нээж яаж намаа бүр ингээд ари 10 урагшгүй мэдсэн болоо гэд боддог байсан байхгүй. Тэгэхэд одоо ингээ харахаар нөөний манай нэг жижигэн дөрөв настаас нэг актер охин би. Ингээл ирээд үсэж мессежтэй ингээл ингээл томроод байдаг. Тэгээ тэр ингээд харахад ямар сэргэлэн зан гаргаж ийн те юу худлаа ярьж ийн гэдгийг ингээд бүр нүдэн дээр ихтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгээд өсгцэн хүн чинь том болоод яг л тэр зангаар гаргасан мэдгүй юм чинь. Тэгэхээр нүг ингээд ээж амнарч амар сайн ингээд хүүхдээ уншдаг те. Тэгээд хүүхдтэй яаж юу ямар үед нөгөө нэг эв дүүтэй юм байх уу гэдэг юм айгуу сайн мэддэг. Тэгээд нөгөө тэр айгуу нөгөө хүмүүжүүлдэг. Дээрээс нь нөгөө урлаг гэдэг утгаараа ажил маань амар хүмүүжүүлж байгаа байхгүй юу 10 наснаасаа ийм байх хэвээр ингэх хэвээр гэж ингэдэг тэгээл нөгөө манай ээж чинь надад анх хөгжим мөжг рүү оруулахад за ануу жан чи тэ одоо эргэж буцахгүй шүү тэгээ чи одоо ингээд буцахгүй шүү чи одоо ингээд одоо орсон бол одоо буцна гэсэн юм байхгүй шүү тэгээ би за за амлж ийн гэдэг ингээд 10 настай хөгтөө 10 настай хөгтөөс амлт авсан гэдэг би тэгээд таньж байгааг гээд манай би хоёр настай хүмүүс амлалтаа хоёр муу настай. Тэгээд би хоёр муу насаар би чи тийг амлаа эцтэй гэр нөгөө юу амласнаа мэдгүй. Тэгээд нөө тийм тийж байгаахгүй тэгээ одоо харахаар яаж би ч юм гайгүй 10 настай ухаан орсон чинь дараа амлалт авсан тий тэгэхэд хүмүүс яаж энэ хоёр настай амлалт авч байгаа тэгээд нөгөө ингээд хүүхдүүд ингээд 10 настай би яг тэгээ орсон. Тэгээ орсны дараа ээж надад аягүй хилдэгс. За анууж ингээ нэг юм руу орсон бол ингээд те өргөлд нь төрнө гэж явах хэрэгтэй. Түүнээс иш ингээд тэг ингээд эргэж буцдаг ингээл ямар ч үр дүнгүй тийм одоо юм байх хэрэггүй штэ ингээл тэгэл энэ олон хүмүүс бүгд л хичээж байгаа штэ чи мэдж байгаа эцгэл ингээл айгүйх нөх сэтгэл зүйд бас ингээд юм хийдэг тэгэхээр тэр нь айгүйх нөлөөлт юм уу гэж боддөө шүү дээ. Тэг яг сонг яг хүний амьдралын хамгийн чухал юм бол яг гэрийн мөжл байхгүй. Суур хүмүүжлтэй гэрийн хүмүүжл. Яагаад тэгэхээр эцэгхээсээ юу харж ийн те эцэгхээсээ юу сонсож ийн тэгээд юу харж хүмүүжж ийн те гэр бүлийн уур амьсгал гэдэг юм чинь ерөөс эцэг хүнээс амар хамаатай байгаа байхгүй. Тэгээд одоо яг юм манай аа болохоор амар хөвгөлтэй байхгүй. Ингээл инээлгээл ингээл юм яриад те ингээд өөрөө ярахаараа 2 минутаас илүү хүн уралж яах юм бэ тий өөрийг ол зовоно гэдэг ингээд тиймэрхүү юм нөгөө юугаар амьдрдаг манай одоо гэр бүл болвол тийм ингээд аав дандаа инээдтэй юм яриад хүн цаашлуулаад тэгээл бид нэр хөхөрж унаад ингээд том болохоор өөрсдөө тийм болчт юм билээ нүг ингээд бас боломж олдвол нэг хүн цаашлуулж чад тэгээд нэг юм онгох ч юм онгохгүй ч юм уу тий тэгээд нүг ийм энерги юм өөрсдөг тэгэхээр гэр бүлийн энерги гэдэг чинь ерөөсө эцэг хүн бүр ингээд 100% авч явж байгаа байхгүй тий тэгэхгүй ингээд аашлаад байдаг ер хүн байдаг шүү дээ ингээд юм нь жоох ингээд ингээд дургуцаал ингээд тийм тэгэхээр нүг гэр бүл нь ингээд гэр бүлийн уурын амьсгал хийдэг. Ээж нь ингээл нөхрөө харагдаал те хүүхдүүд нь ч гэсэн ингээл хоорондоо муудалцаа лаавтагаа ойлголцохгүй ийм юмнууд гарч байгаа байхгүй юу? Ерөөс ингээд нөө хүүхдүүд ер нь бол юу ш тат ингээд хараад тахад бид нар ч гэсэн айлхан залуу байж үтсэн те муудах сайхан байл хүний амьдрал юм чи. Тэгтээ хүн бол яагаад ч өөр хүүхдүүдийнхээ дараа муудах хэрэггүй шүү дээ. Ямар хэрэгтэй дээ. Одоо ингээд хараад тахад мух хашгараал те. За тэгэл би бас тийм хүмүүсийг харахаар яанаа л гэж боддог байхгүй. Дараад нь тэр өөр өөр хүмүүстэй юу гэж хэлгэнтэй хэл хөг байхгүй штэ арх угаал энэ тэнд унаал те. Тэгээд одоо хөгшин болсон хан тэрний хаяг амтсан штэ. Бас л те. Тийм болохоор ерөөсө битээ тэгээч одоо э, хэрүүл мэрүүл хийсэн ч гэсэн нэг тустай газар очиж байгаад нэг жич бол заадаг бас хүний амьдрал нь янз бүр юм байлгүй хахад тий тэрнийхээ өчнөөсөө гарч авах тах Тэгээд тэгэл одоо ер нь миний бодлоор бол манай Монгол улсад хүүхдүүд одоо эрэгтэй хүүхдээ аягүй зөвөмжүүлж хас та. Эрэгтэй хүүхдүүд нь охтууд жиг болцсон тий. Тэгэл одоо ерөөс ингээд хэрэг тийм одоо ер хүний шинж гэдэг чинь тэгээ том болоод хүнтэй суугаа тэр арин шинга тавихгүй. Тийм байж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө тэрийг бол маш их анхаарч агарах хэрэгтэй. Эрэгтэй ерөөсөө одоо одоо бид нар одоо өөр зуунд амьдарч байна. Тэгэхээр өөр хүмүүстээ өсөхдөө одоо эрэгтэй хүмүүстээ өсөхдөө хайгуу багаас нь одоо хариуцлагатай байх тий одоо эмэгтэй хүнд хамаагүй одоо эмэгтэй хүмүүстүүдэд хамаагүй хүрч болохгүй тий одоо ингээл амар том мон болчоод одоо тэрийгэж мэддгүү эрэгтэй хүмүүс байна шүү тий тэгэл одоо эцэг нь үлгэр дуурайл сайтаах хэрэгтэй ээж нь ч гэсэн үлгэр дуурайл сайтаах Ингэжээр л хүн хүний одоо одоо амьдрал чинь юм тэгж авч хоёр насаар эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр бол одоо яа энэ том болоод яад би нэг тэнэг хүн болно л үзгээд. Ингээд тэгвэл дараад нь өнгөрсөн л гэдэг байхгүй. Эсвэл бол нэг манай эрэгтэй хүүхэд юм чинь гэх тээ. Ингээ болчихно гэх тийм. Тэр бас айгүй болохгүй. Би бол тэгж бодохгүй. Яг охтод бол бид нар гайваа сангуулдаг байгаа байхгүй юу? Угаасаа л зөвлөгөн чаддаг юм охтод чинь. Аа. Харин эрэгтэй хүүхдүүд бол тийм биш шүү дээ шал өөр ертөнц шүү дээ эрэгтэй хүмүүс чинь тийм. Эрэгтэй хүмүүс аягүй сайн хамгаалж хэрэгтэй бүр бүр захаа тийм. Тийм л байгаа байхгүй. Би бүр яг асуу гэж бодож исэн юм яг яриа битгэлчтэй тийм. Та хоёр маань болохоор ингээд хүү охин хоёр гэдэг өсөгсөн одоо туршлагатай аав ээжнэр байна. Тэгэхээр би би фэмилиг сонгож үздэг усуд дийлийнх нь бол нөх хүүхдээ хүмүүжил ярьдаг учраас дандаа аав ээжнэр үздэг байгаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ аав хүн юун дээр анхаарч ер нь юун дээр нэг юм чиглэл барих хэвээр ээж юун дээр чиглэл барих хэвээр охноо хүмүүжүүлэхэд аав ер нь юун дээр анхаарах хэвээр ээж юун дээр анхаарах хэвээр та хоёр маань одоо ингээд ийм сайхан хүмүүстүүд хүмүүжүүлээд одоо 90 цент гарын ганцхан хөлийн дөрөнд төрөгцсөн улсууд энэ дээр нэг дөнгөж хүүтэй болсон дөнгөж охинтой болсон аав ээжнээс нэг зөвлөөч миний хувьд бол юу яадаг шүү дээ нөгөө хүүгээ ингээ баг байхад нь ерөнхийдөө цуг аюух юм хийх хажуудаа дагууллал ингээл машин угаасан чинь ингээл юм хийгээл тэгэл маа гэр хороол юм чинь тэгэл хашаа доторх юм өмнөд цуг хий. Тэгээ ямар ч юм дээр манай хүч одоо би багахта өөрөө цэцэрлэг сургууль руугаа өөрөө явж исэн. Яг нь нэг хоёр удаа нэг зам гаргаж өгөө явуулсан юм гэдэг байна. Тэгэл яг тэр нөгөө нэг тархинд нь ингээд яг хоотлогдоод үлдчихсэн. Тэгээ би баг нэг наслаа <laughs> өөрөө явсан. Өөрөө хоотлоо гэж байна. Тэр хүүхдийг ингэдэж штэ хүмүүжүүлээгээд ингээд ингээд одоо хүчээр ингээд тахилд нэг оруулах гадах хэрэггүй. Тухайн аав өөрөө л хүмүүжлтэй байх хэрэгтэй. Өөрөө зөв байх хэрэгтэй. Зөв эцэг хүнтэй зөв өвөөч мөдөө зөв л байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр хүүхд чинь нөгөө нэг өсөж байгаа хүүхд чинь дандаа юмыг сурч яддаг байхгүй. Одоо нөгөө нэг нэгдүгээр ангид орохоор мөсөг сурдаг ч сурч тоо сурч яг төрөнтэй адилхан хүмүүжлийг аваасаа сурдаг. Тэгэхээр өөрөө зөв амьдрах хэрэгтэй, зөв хүмүүжтэй хэрэгтэй, зөв ярих хэрэгтэй, одоо ханийгаа хайрлах хэрэгтэй. Ягаад ханаа хайрлах? Энд чинь нөгөө нэг би сонголт хийсэн байхгүй. Энэ олон хорвогийн олон хүүхнүүдээс энэ хүнийг би сонгосон. Миний сонголт буруу биш юм а гэдгийг би хүүдэ үзүүлэх ёстой. Хайрлан хүндэтгэнтэй. А дүүгийн хайрлан тэ эцэг хүний хайраар, ханы хайраар ингээд энэ бүгдийг чи манай хүү хараад аа ийм гэж сурах ёстой. Өөрөөрөө ингээд үзүүлэх ёстой байхгүй. Тэгээ би үүдээ хэлдэг миний хүү одоо тусдаа гарах гарна гараад гэрт ерөөсөө хинүүл битгийч. За тэр гэрд явган хэрүүл өдр бол ямар ч сайн биш. А юм яах ярьж хөөрөх одоо юмыг мөрөөдөхтэй юмтай дандаа юм сайныг бод. Сайн юм мөрөөдөж. Өөрөө муу юм мөрөөдөд муу юм хүсээд ивэл тэр нь хажууд сүп гэл хүрээд ирдэг байхгүй юу? За энэ бүтэхгүй л нөгөө тийм бүтгээ болчдаг. А баларсаа л гэвэл балгаад байдаг. А сайн юм жоох удаан ч гэсэн заавал хийдэг. Тэгэхээр сайн мөрөөдж явах хэрэгтэй, зөв бодох хэрэгтэй, зөв аль болохоор одоо зүү амьдрах тий одоо тусдаа ингээд гарцсан байгаа гэртээ бит юм л одоо юм ирүүл хийх нь гайвуул юм шиг байна. Тэгээ манай нөгөө охинтой дөрөвтэй байхгүй юу. Тэгээ сайн машинтай явжсэн тэрний бас нэг оноогоо ярьчих. <laughs> Чи нөгөө аав ээжээр яг нөгөө нэг машинтай явж байхдаа нөгөө юм үзэхгүй явж байхдаа бас жоохон маргасл юм шиг байна. Нэг тийм хүчтэй биш. Тэгсэн чинь дунд нь сууж толоос зэрэг ээ нөгөө манай дөрөв настай охин ануудаа гэдэг. Аав ээж ийм гоё юм үзэх гэж явж байгаа ингэ шаардлага байгаа мó гэсэн. Аа яа. Энд чи яах энд чи яаж юм хэрэг нөгөө хүүхд ер нь тэгээд багасаалт нөгөө яг аав ээж хараад сурсан ба штэ. Тэрнээс тэр өгүүдийг тэр хүн өөрөө бол зохиогоогүй байна. Тэр аав ээжээс түүсэнд өгүүд л явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүн бол заавал хүүхдээ ингээл чи томоотоос уу гараа юм гэл тийм биш. Зүгээр л өөрөө тэр хүүхдтэд зүйл харагдаад байх хэрэгтэй. Зүв амьдраад байх хэрэгтэй тий. Юмыг хайрлах хэрэгтэй. Аав хүн болно шүү дээ. Ер нь бол одоо ингээд бидний туршлагаар бол өөрсдөө буршлагыг ярьж шүү дээ. Эхтэй хүн бол хүүхд зодод идэггүй шүү дээ. Угаасаа би бол бүр тэр боохт эсрүүц бид нар бол хаяа нэг алхтаад авдаг юм бол байна шүү дээ. А гэхдээ Э, аа бол чанд урчих хэвээр байхгүй. Хайлгаж байгаа хэвээр. Нөгөө хүнээс айдгүй хүн хүн болдог гэж манай аав хэлдэг байхгүй. Тийм болоод болохоор аав хаяа чанд урчих хэвээр байхгүй. Тэгээ тэгэхэр хүүхд айждаг хэвээр. Тэгээ яг тэрийг бол бас багаас нь суулгаж байгаа хэвээр байхгүй. Тэгэхгүй тэрнээс жаахгүй, энэс жаахгүй хүн болвол ч хачин болж шүү дээ. Тий. Битээр чсэн тийд шүү дээ. Одоо гээ ээж болохоор юу ингээл манай авч данаа л ингээл тий ингээл тоглоал ингээл дандаа сайхан ааштай юм шиг санагддаг. Тэгж жагаад нэг ингээл жоохон одоо тий уурлах ч юм уу тий нэг ингээл та нар яагаад ээжтэйг яаж юм гэл ингээл нэгтгэх юм бол аа бид ч сүг гэл намс гэл тэгж юу л яав цай авах ээж яах вэ ингээл ингээл тэгэл тэр нэг тэр булан хавцаа мавцаа тойрж мэрж гэсэн тэгэхээр нөхөн ааваасаа ч юм уу те яг айлын эцэг хүнээс ингээд нөгөө айдаг имээдэг те имээдэг тэгэхээр тэр айгу хүмүүжил тас аягүй сайн нөлөөлдөг юм болов гэж бодчих шүү дээ тийм түүнээс байн гоорлал эсвэл нөгөө нөгөө юг болох чинь үнгүү гэдэг үлээ нөгөө үн цэнгүү үн цэнгүү болгоцсон тийм аа тэгэлгүй хоёр тактик байна тийм тэгээ би ч та ийм гахалтай аав ээж тий байн гоорлал гэдэг хүн хөөхдөг шүү дээ ойрлжлээ тий тийм шүү дээ тийм болохгүй тул өөр яг нөгөө айгүй тийм хөө өөрөө зүв байх хэрэгтэй гэдэг хаяа нэг жоохон дуурал те амьдрал бол байх байдаг юм. Гэхдээ зүв дуурах хэрэгтэй бас буруу дуураад бол болохгүй болохгүй шүү дээ. Тэгээд нэг хүүхэд охиухтэй ялангуяа мөрөдөгчтэй том болоод аав шигээ нөхөртэй олно гэх те амар дандаа л бүгдээрнгийнх нь мөрөдөл Тийм байдаг штэ. Тэгээд ингээд нөхөртэй алкал инхээр айгүй ол нөгөө аавтайгаа төстөө зан чанарыг айгүй хайд юм билэ. Яадаг үлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг яг л бас үргэлжлэн ингээд явд юм байна л да. Одоо тийм одоо аав шиг юм нөгөө ингээл тоглоом шог ярьдаг те тэгэл юм энергийг амар гоё ингүүлдэг ийм хүнтэй ингээл хүнийг хайдаг те эсвэл аав нь амар ууртай болвол ер нь жоохон нэг ааштай дүүл хүн рүү явдаг ч юм уу тий. Тэр айгүй нөлөөлт юм шиг санагдсан шүү дээ тий. Тэгээд ерөн болвол а нөхрийг бол яг л эцэгшгэ хүн ч юм уу те эхнэрийг бол яг ээжгэ хүн сонгодог гэдэг бол яг үний юм байлээ. Тийм. Би аль тэгсэн. <laughs> Би аль тэгсэн. Тийм. За одоо ээжийг сонс. Ам дуусаг наа за. Хүчрэлэгч одоо хүчрхийлэгч гэр бүлээс хүчрхийлэгч юм. Тийм шүү дээ. Тийм. Энэ бол айгүй амар үг. Одоо яг ингээд хөтлөх одоо ингээл 60-аар 50 гараал 60 ингээл хүрж байхдаа нөгөө хүн маань хүчирхийлэгчтэй гэрийн атмаад одоо дарангуулгач болсон бай тэрийг харуул айгүй хэцүү шүү дээ. А тийм үзэхгүй тулд хүүхдийг багаас нь гоё хөвчлээл. Одоо би э, битээр бол хүү охоороо бахархдаг. Тэгээд би битээр одоо хүмүүжүүлсэн гэж битээр хөөрөхгүй. Сайхан гэр бүл ингээд бүтээсэн байна гэж бодлоо. Одоо манай уучин сасаг дарга гэдэг шүү дээ. Оо зээ зээ. Тэгээд ажилдаа аяга дуртай. Тэгээд ажилдаа хайртай. Тэгээд тэрний төлөө зүтгэж байгаа юм харахаар бас бахархдаг байхгүй юу? Оо миний үчи ямар мундаг юм бэ гэдэг шүү дээ. Тэгээд нөгөө янз бүрийн муу зам зам байхгүй, тайрх уухгүй, тамиг татахгүй, тэгсэн мөртлөө нөгөө яг ингээд залуу хүмүүний одоо та нар шиг юу хийж бүтээе гэх мэт тэгж авдаг бүр тэрэндээ бүр амар картаадаг. Цалингаа хуваагаад нөгөө гудамж руугаа зараад ерөөс гэр бүлтэй зовхгүй тэгж үгээд тэгэл ээж хүүе нараа амьдралгүй юм шүү. Тэгээд би уцаар хэлдэг. За миний хөө айлын ир хүн бол ажиллаж идэг гэр бүлээж бас авч явах хэрэгтэй. Энэ хоёрыг энэ тэнцүү ингэж яваар чи хэтэрхий ажиллаад гэрээ жоохно гэдэг ингэж асуухгүй. Ер нь ингээд би өөрөө ер нь ингэж ингээд аваад адилхан. Одоо гэр бүл чинь хүн юм л да нөгөө зүгээр сарнаа цэцэг гой хөхтэй бордоотой хөсөнд гой урам. Яг түрүүтэй адилхан би энэ гой одоо гэр бүл би гой л байх хэрэгтэй байхгүй өөрийгөө цэцгэр бодвол. Тэгэхээр би энэ хөрсөө их гой байхын тулд энэ хэдийгэ тэгээ одоо энерг те одоо сайхан дулаа урамшлаг биенээ хараад ингээ сайхан инээд ингээл тэрнээс айсаа ингээ хүүдсэн ингээ талцсан царай хараад бол хэцүү үстэй. Тийм шүү дээ. Нүүр дүүрээ хараад ингээ сайхан бахархаад инээгээд ингээ одоо бид нар бол одоо ингээл 50 гараад 60 үржид дурсуулж амьдрагчтай хүүхдүүд маань аав ээж маань ийм ийм байж л дээ гэдэг. Сайхан байж л өнгөрсөн тоо биш. Аав до дандаа байсаа байсаа. Ээж их бол одоо цаг дээр яваад. Ирчүүд бас их их өнгөрөөд байгаа юм. Тийм тийм. Ирчүүд бас яг амьдралаас гарсан ич өнгөрөөд байгаа болохоор наавууд дандаа Миний аавгийн хүн байсан гэдэг ингээд үздэг. Ээжүүд бол одоо цаг дээр яваад. Тэгэхээр яг энэ гэр бүлийг тэгээ өөр гэрийг юм сайхан хөрс гэж ойлгох юм бол айгүй сайхан л байна. Тэгжиж бидний тэр дотоод сэтгэлээс гарч байгаа тэр сайхан хай, биенээ хүндлэхтэй, хүнийг ойлгох. Хүнийг ойлгох, хүнтэй хэрэлдэх шүү дээ. Нөгөө уурлаад байгаа хүнийг ойлгочих хэрэгтэй байхгүй. За энэ хүн маань юунаас за нэг л бухимдалтай байна та гэдэг. Таймер хүлгэж өөрөө зөрөөд уралдахгүй шүү дээ. Өөрөө сайхан тайван байна. Одоо энэ амар амгалан тайван сэтгэлийнхээ сайхан ингээд төвчүүртэй байдал дээрээс хадгалж явах шиг сайхан юм байна. Тэр шатаж ах маах чинь ээж аав чинь нэг болохгүй юм гэвэл хөөе нүгэл гэлтэгдсэн шүү дээ. Тэр нүгэл надаа ямар ч юу бүр тийм утгыг нь ол мэдэхгүй шүү дээ. Аа ийм юм хийхээр нүгэл ээд юм байна л гэж ойлгож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бас тэр бас нэг талдаас аюу зөв хүмүүжүүлж сайн хийж болохгүй шин нэг л болно гэдэг. Одоо нэг шиг асахгүй зү. Шинээр сууж болохгүй гэдэг. Яагаад тэгээд те яагаад шинэнд энийг тайлбарлаад өгч юм би шинэнд дэр суумааргүй байна гэдэг. Өрөнд орно, өрөнд орно гэдэг. Тэгээд зарим юм манай анд ингээ босгон дээр ингээ алтлаа зогс. Ан дээр босгон дээр алтал зогсож болохгүй мó юм бэ гэдэг. Тэгэхээр яагаад тэгээд дөрөв настай юм чи яагаад яагаад болохгүй юм гэтгэхэд тайлбарлаж бид өөрсдөө тайлбарлаж мэдэхгүй тий аав ээж нар тгээс сургацсан тий болохгүй бол болохгүй бүү гэдэг юм. Одоо тэгэл нүгэлгээл хэлчмээр юм шиг. Нүгэл нүгэл бахгүй гэдэг. Тий. Тэгж нэг талдаа тэгж юм уу. Тийм байсан. Болохгүй тэгж ойлгуулж ирсэн шүү тийм үү тий. Тий. Тасч ч гэсэн тэгэл ойлгуулж ирсэн тий. Тэр гол бүх За нэг нүгэл гэж нэг амар амар байдаг юм байна гэх тий. Нүгэл гэж бас яг юу энэ сайн мэдэхгүй шүү. Ер нь юмнаас ингээ айдгүй хүн чинь юу ч хийхэд бэлэн байждаг. Ямар ч аймаар юм хийхэд бэлэн байж. Юмнаас айдаг хүн чинь хийм муу юм хийхээс айдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь тэр яг сайн нэг болохгүй өнтер гэж хэлж яхах нь зүг. Нүгэл болохгүй шүү аймаар шүү гэл ингэ чимэл хүүхд а энэ хийвэл амар юм гэл олж шүү дээ. Одоо бас тэгэл нэг талтаа нөгөө одоо бас харж байгаа дүү бас нэг актер мөгөл мөгөл гэл ингээл юу яаж яах юм байхгүй байгаа ш зүрх нь бол те бурхан шашнаас бол ерөнхийдөө нэг хэсэгтээс холцсон ч юм шиг те одоо ингээд буцаад бас э, яаж юм л та тэгтэл бүр ингээд э, зарим ингээд юм харахаар гээд яама энийг яаж хүмүүжүүлсэн бол гэж бас бодохоор байдаг байхгүй юу. Хэмнээ. Уу ядарч нүгэлгээд хэлчихэд чинь одоо бас тэр чинь хөөжөгдөж шүү дээ тий тэгж мэхгүйгээр өөртөө ч хүмүүжүүлдэггүй гүр хөвгтэй ч хүмүүжүүлээгүй тий тийм хүмүүс бол сүулт нь өгшин болсны дараа буцаага тэрийгэ хүртнэ л гэж бодох хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүдийнхаа хэрэгэд хэрэлтэй даавалсад бол ирээдүйд одоо ер нь бол хүүхдийн аваажихаа зэрэгэд тийм ээ тийм тийм ядаж тэрийгэ бодох хэрэгтэй байна тийм. Би өнөөдөр их олон тактик мэдчих авлаа шүү. Ирээдүйд хэрэгтэй. За ерөнхийдөө ингээд дуусах тийшээ хандаж байна. Тийм. Аа тийм. Тэгээд э, сүүлийн хормыг би бас тав хүнд үлдээмээр байна тийм. Аа магадгүй одоо энэ чинь ингээд онлайн ертөнцийнхээр ингээд хадгалагдсан үлдэн. Тийм. Тэгэхээр аа одоо хоёр хүүд э, хүү охин хоёрдоо зориулаад бас сэтгэлийнхээ үгийг хэлж болно. Аа нэг бол ачтаа гэж гисэн шүү дээ тий. Ачтаа бас зориулж хэлж болно тий. Энэ хормыг та бүхэн нэг тус тусд нь үлдээ яа тий. Чи ирээдүйд ингээл үрд үлдэх учраас. За миний хувьд болохоор би өөрөө айгаа ацтай өнгөж аддаг тий. Тэгээд яа тэгвэл би хаач би хэний ч хажууд би гэр бүлийн хүмүүж сайтай гэж өөрийгөө үнэлдэг. Тэгээд нэг бахархмаар өөрийнхөө юм гэх юм бол тэгэхээр би ийм гайхалтай ээж аавтай тэгээ энэ эмээ өвгөтэй тий. Тэгээ энэ хүмүүсийн одоо үлгэр дуурайл бас энэ хүмүүжлийг цаашдаа ч гэсэн аваад явахыг маш хичээх болно. Тийм тэгээд аа ийм одоо орчинд өсөх боломж олно гэдэг чинь бас азтай хүний шин чанар шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм аз цавшаан зохиогоод э, одоо намайг ингэж их дэмждэг, хайрладаг тий. Тэгээд дээрэс нь хүн одоо их ингээл хүмүүс янз бүрийн юм ярьж л байдаг. Тэгтээ ингээл хараал ахад яг миний ээж аав хоёр одоо энэ гавят гэдэг те энэ мундаг том цол тэмдгийг олвол би биш энэ хоёр хүн те авсан энэ хоёр хүнний ачаар те ягаад гэвэл те баргийн л эцэг ихэр хүүхдээ 2 3 цаг хүлээгээл аваал те өглөө хөргөж өгөөл тэгээл нөгөө гэртээ очихт нь хөлийн бэлдээл ингээл те замны охистой эндээ ингээ шүү хоолыг аав нь хийгээл те манай аав айгүй гоё хоол хийдэг. Тэгэл ингээл хоолыг аав нь хийгээл ээж ингээл те хөл гарын байраад ингээл яаж ийж ин эрүүл мэндээр нь санаа зовоод дээрээс нь сэтгэл зүйчээ хийгээл те ингээх хувь тохиол хүнд олдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би ийм том хувь зохиолыг ингээд авсан амар аттай. Тэгээд тэрнийхэн үр дүнгийг бас маш сайн гарах юмсан гэж аюу хичээсэн. Тэгээ тэгээд яагаад гэвэл энэ хүмүүс бүх юм надад зориулж байгаа хгүй тий. Тэгэхээр би энийг зүгээр л ингээд хайчвал амар харамсалтай хэрэг болно шүү дээ. Тэгэхээр энийг би өргөжлүүлээд юмд хүргээд тий. Тэгээд ийм гахалтай гэр бүл байдаг. Би өнөөдөр ээж аваа хоёр ингээд өвт хоёр хамаагүй яарч чадахгүй чадахгүй гэл ингээд тахт нь би хэлсэн байхгүй яа. Ороо яагаад гэвэл та хоёроос үлгэр жишээ хүмүүс авгээ яагаад тэгэхээр залуу гэр бүл зөндөө юм тий. Тэгээ яаж амьдрах учраа олохгүй ч юм уу тий. Яаж бие бинтэйгээ харьцах учраа олохгүй одоо өрөвдтэйгээ яаж үлгэр жишээ үзүүлэх юм юм олохгүй байгаа хүн хүмүүст одоо тусдим болоод тий нөгөө нүгэл гэдэг шиг буян штэ <laughs> тий тэрэн шиг тэгээд дараа нь ч гэсэндээ бид нар ингээл олж үзэхэд тий өө ясан гоё ийм юм ярьж ийж тий ингэж ийж гэд дурсгалтай тий би дандаа юмыг амар дурсгалтай дараа нь дурсгалтай ээжээ хоёлаа хамт кинон тоглох боломж ахиж олдохгүй тэгэхээр хоёлаа дурсгалтай тий ингээ аваа ингээ гэд ингээ нөгөө ийм юмыг аюух нөгөө нэг илүү одоо байлгахыг хүсдэг тийм бид нар одоо яг энэ царайгаараа үрд биш шүү дээ тийм ингээд хэдэн жилийн дараа хөшөрдөг дараа нь үзэл өө киста гоё залуу хүн байжээ гэж тэгдэг шүү дээ яг тэрэн шиг тэгээд би ийм гоё ээж автаатай баярлдаг бас баярлаа <laughs> хайртай шүү тийм тэгээд манай аав ээж хоёрын одоо нэг гахалтай сайхан шинэ чанаруудыг агуулаад цаашаа явахыг хичээнэ. Тийм. Одоо энэ хүмүүсээс чинь лүлгэр дөрөйл авч амьдарч байгаа юм чинь. Тийм. Тэгээ миний хувьд л би бас аав ээжээсээ ингээд хүүхд байхдаа бас сайхан сайхан чанаруудыг ингээд одоо бас хараал тэр хүнээрээ бахархаал ингээд явсан л доо. Манай аавч спортын хүн чинь. Тэгээд одоо би хүүхдүүдтэй бас яг би ааваараа яаж бахархаж ирсэн. Яг хүүхдүүд маань надад тэгж бахархаасаа гэд би аль болохоор зөв явахыг хүсдэг. Тэ. Зарим усууд ингэж шүү дээ одоо. Эхний чинь юу ч юм аа гэртээ гэрт хүүхд тараална. Тэр чи хамгийн том ажил байхгүй. Хүүхдийг цуур хүмүүжлийг олуулж юм. Одоо сургууль соёл тэ энэний хийж байгаа. А их хүн бол яг уу ажил хийн мөнгөө авчирна эхнэрдөө биер мөнгөө суулгачдаг. Тэгээд энэ тэр ингээл өөрийн данс манс гэхгүй шүү дээ. Энэ шигэд дээр үе усууч нэг данстай ингээл өгч. Тэгэл энэ хүн бүгдийг зогсуулж яадаг. Тэгээ тэр их хөдөлмөр эдрийн нөгөө нэг одооны залуучууд чинь ингээд яг тэгээ устгаад идэх байхгүй тий. Тэгээ гэрт тэр хүүхдийн харна өөрийнх нь хувцсыг нугаар гэр орон цэвэрлэн энэ бол хэрэв өөрийг үлдээх юм бол хийж ш тэр хийж чадахгүй. Тэгэхээр э, бас нэг гэрт байгаа тэр бас өр хүүхдээ харж байгаа тэр одоо залуу гэр бүлүүд нэгтэй эхнэрээ бас тэр хөдөлмөр хийж байгаа гэдэг нь бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд хүн ер нь гэр бүл бол айгуу бие биенээ хайрлсан юм хайрын дунд айгуу гоё амьдрдаг байхгүй юу? тийм хайртай хайрын дунд амьдрах юм бол хизээ шинтэйгэж муудалцдаг юм байна. Харахаар л хайр өрөөд идэг. Одоо би зөвхөсөж байгаа юм ингээл харахаар л хариу өрөд. Би нөгөө манай ээж аваа чи айгу залах нас нөгөө нь ингээд нэг анги манг гээд ингээд айгу жоохны нөгөө нэг жихэр амбэ шилэт шиг багхгүй юу. Тэгээд би аавыг заримдаа цаашлуулад үгүй аав та одоо ингээл насан туршдаа ингээл хичнээн жил те 30 гаруй жил ч юм уу хичнээн жил ч юм мэдгүй 40 жил ч юм уу мэдгүй тэгээд нөгөө ингээд тэг нэг хүн тэгээ бай залхдаг юм уу гэхээр аав амар нэг над руу ингээл хараад гүр штэ харин ч хөгшөх төрсөн бүл хариу гэдэг. Тэгээд би за юу романтик юм. Тэгээ ямар сайн даа. Яг гэсэн дээр ээж чинь намайг анх үдсэн гэдэг багхгүй. Яасан гэдгсэн чи гудамжинд зүг зүгээр явж байхад араас хөөй хөөй банда бөмбөгөө өгөөч гэ. Тэгээд тэрнээс болсон гэдэг байгаа. Хавч өнөр Өөднийг амьдрал дээр өөрөн басан баг. Тэгээ явж энэ донд эрэгтэй хүн чинь шилжиж намайг ингээ эргүүлж байгаа байхгүй ингээ. Харах өнцөг гаргаж өгдөг. <laughs> Би ч нэг хараагүй өнгөрс өнгөрөхөд те. Би их азгүй өнгөрөх байсан байхгүй юу? Тэгээ харин өөрөө ингээ эргүүлж ингээд өөрийгөө харуулаа тэгээд те. Харц тулгараад ингээ. Тэгэл их багасаа бид нар чинь баг 7 дугаар анги мангтай. Өө зээ. Тий манай А БВ төгсөн. Нэг сургууль байсан. Нэг сургууль. Нэг сургууль нэг одоо удамшны хөтөд баггүй юу? Би уртлын уртлын гудам. Ингээ хойдлын гудам. Тэгээд нэг арийнхын гудамд нэг бөмбөг тоглож байгаа, сакс тоглож байгаа тэгэл харж явах замдаа таарахгүй. Тэр яалтчгүй ээж юу утсан болчиход байгаа байхгүй. Альч альч юугаар харсан. Тэгээд яг тэ ер нь нэг нэг нэгээр хайрлт хайрлсны дараа дахиж хайрлах биш үү гэж хэлдэг л та. Ямар гоё юм бэ? Ануужин дөнгөж уншдаг болчоод би ануужин битэрх явуулдаг гэж хэлсэн шүү дээ маш их. Тэгээ нөгөө нэг төв замаар явангууд чинь нөгөө нэг бүхний хүүхдийн төлөөгээд тэрийг уншаал тэрүүгээр явахлаа аав энийг хараал гэдэг. Тэгээ би нөгөө бүгдийн л ануужингийн төлөөд байх. Тэгээ намайг бас тэгээд битсэн байна. Би багаас л сургаад гэсэн. Тэгээд ийм ч одоо юу төгслөө одоо соёл урлагийн сургууль төгслөө. Тэгээд өөрд бас явахт нь тэгэл өглөө үргээл орой аваар л ингээл. Хүжим хүжим. Баян хүжим бүжиг те. Тэгэл явдаг байлаа. Цэцэрлэгээс нь цэцэрлэгээс хүүхдээс бас хүн амир хүмүүжтэй шүү дээ. А сая бас нөгөө жижигхэн чинь нөгөө хамт хөдөө явжсэн чинь нөгөө хүн наашир гэд гисэн мэн л дээдсэн чи үгүй гэд гисэн чинь аав нь амар санаа зал хөшөж яасан муухай артай юм бэ хүн хүн тэгж ачаа оч очооч гэд гисэн чинь аим ингээ аав руу том хараад аава та намайг танихгүй энэ дээр очиж болохгүй гэжтэй тэгээ яах юм би очих юм уу яах юм <laughs> тэгээд аав нь бүр ингээ хэлэхгүй болсон тэгээд хөшөө яасан гинэ гэсэн чинь мэдгүй энд хамаагүй юм ерөөс ярьж болохгүй байгаа ингээ бүр нөө амаа таглуулсан. Тэгээд өөртөө танихгүй хүн дээр очиж болохгүй аялдаа маялдаа гэж хийлч хэлжсэн. Өөрөө очиж гэхэр чинь хүүхэд өөрөө тэг байхад учраа болоход тэг би яахаа очих юм уу яах юм гэсэн. Тэгэхээр одоо бид нар ч гэсэндээ том болчоод анаа дээрээс амар олон юм сурч штэ. Нүү хэлсэндээ байх тий. Өөртөө хэлж хэлжээ тэгээд яг амьдрал дээрээ болохоор хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол хүүхэд хэрэгжүүлэхийг шаардж штэ тий. Тэгэхээр бас одоо жоохон дөрөв настай дүүгээсээ тийм юм сонсч юм. Тэгээд тэрний өнгөө бас ихээ миний өнгөө бит хоёр чинь айгүй ихтэй. Тийм тэгээд айгүй мундаг хүүхэд чи өөр гайхалтай том багш юм уу? Тий. За за ингэ дуусгах уу. Тэгээ. За тэгээ өнөөдрийн Big Big Family маань энэ түрээд өндөрлөлөө. Аа тэгээд өнөөдрийн дугаараас одоо үзэж байгаа та болон бид хоёр ч гэсэн аягүй хэмээг ойлгож авлаа. Тэгээд ахын хэлсэн, аавын хэлсэн тэр сайхан үгээр дуусгамаар байна те. Та тэр хөрсийг, тэр сарнаа ургуулж байгаа, тэр цэцэг ургуулж байгаа хөрсийг та сайхан байвал сайхан цэцэг ургана. А муухай байх юм бол ямар цэцэг ургах нь тодорхой. Тэг юу тайрн те. Та түүгээ хурааж авна гэдэг энэ сайхан үгээр одоо өнөөдөр өндөрлөн өндөрлөе. Тэг хүүхдийнхаа хүмүүжил тэр бас нэг зүйлийг нэмж ойлгож авсан байхаа гэж байна. За баяртай. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай.